Что СССР УДСР Снопер. И сегодня я стану вторым Гагарином, потому что не так-то и давно был день космонавтики, когда Гагарин полетел в космос. И в честь этого я решил построить ракету, чтобы отправиться в космос в Ну что, поехали. Итак, сначала желательно найти какую-нибудь ровную поверхность. Я ее уже нашел. Теперь нужно найти базовую конструкцию для нашей ракеты. Давайте что-нибудь посмотрим. Ну, что выбрать? Даже и не знаю. Действительно, здесь выбор очень большой. Хм. Думаю, эта штука подойдет. Вот. Теперь нужно расставить вот здесь вот ускорители, чтобы можно было летать. Сейчас найдем ускоритель. Вот он. Итак, начинаем. Ну, думаю, столько достаточно. Теперь опускаем нашу ракету вниз. И теперь она готова к отправке. Итак, раз, два, три. Поехали. Да всей видимости, что-то пошло не так. И, <laughs> как сказал Лок, эта ракета запихнула меня в парашу. Ну, а я надеюсь, что видео тебе понравилось. Если так, то не забудь поставить лайк и подписаться на канал. в общем-то, спасибо за просмотр. Bye-bye.